yaxshi gitara ovozi yo'q hozir aytiladigan qo'shig'imiz o'zimizni qadrdon insonimiz ustoz ham yanglishmagan bo'lamiz sardor rahimxonni ota haqidagi qo'shig'ini ijro qilamiz ho'p borlari bo'lsa umrlari uzoq bo'lsin o'tib ketganlari bo'lsa albatta alloh rahmatiga olgan bo'lsin yaxshi kayfiyat hamroh bo'lsin barchanglarga ziyo filmni kuzatishda davom etinglar armonim qo'ymas omon Otanını eslep hemen Yetimlik derdi yaman Yamane, yamane, yamane Gözüm yulge miltirer Güya ki otemkiler Küçe başı boş buler. Yamane, yamane, yamane jonim to'kildi-ku manim qolib ketdi orzularim manim hech bo'lmasa tushlarimga kiring da canım manim jonim to'kildi-ku manim qolib ketdi orzularim menim hech bo'lmasa tushlarimga kiring sog'inganim jonim menim yuzlarin silab quchsam bolalik sari ketsam g'amlarimni unutsam yomona yomona yomona gaplarim titratsa lablarim qabrda kabutsari yomoni yomoni eh, yomoni jonim tukildi ku manim qolib ketdi orzularim manim hech bo'lmasa tushlarimga kiring sog'inganim jonim manim jonim ku menim qolib ketdi orzularim manim hech bo'lmasa tushlarimga kiring sog'inganimda-da jonim manim yuragimda alamlar kun sayin ortar g'amlar sizga havas qilaman otasi bor odamlar yuragimda alamlar kun sayin ortar g'amlar sizga havas qilaman otasi bor odamlar kunduz quyosh ko'kda oy tunda sochib chiqar soy kunduz quyosh ko'kda oy tunda sochib chiqar soy ellik yaşta erket ay Otası var adamlar, Kırk yaşta hem erket ay Otası var adamlar. Olam içre olamsiz Betashvisiz, beg'amsiz Eng devlet odamsiz Otası var odam hüsre olamsız Be tashvishsiz, be g'amsiz Eng badavlat odamsiz Otasi bor odamlar Tekis ravon yo'lingiz şadlik to'lar dilingiz Tekiz ravan yo'lingiz şadlik to'lar dilingiz ko'kka yetar qulingiz otasi bor odamlar ko'kka yetar qulingiz otasi bor odamlar yuragimda alamlar kun sayin ortar g'amlar sizga havas qilaman otasi bor odamlar yuragimda alamlar kun sayin ortar g'amlar sizga havas qilaman otasi bor odamlar